Take all your princesses, bitch, I am Bowser. Yeah. Fuck superpowers, I got this weed. Girl on my head, dog, that's all that I need. I don't play games, man, I'm not in no league and I... Et salut tout le monde, c'est Lolwin, donc on se retrouve sur une vidéo, donc juste avant la vidéo, donc je vais juste vous dire que la vidéo sera une vidéo, euh, on va euh, euh, protéger notre euh, bed en opsie donc là j'ai fait une erreur j'ai fait trois vidéos euh, là j'ai fail <laughs> complètement j'ai pas voulu la vous la poster ah. donc euh, n'hésitez pas à aller sur le serveur euh, euh et juste petite pub euh, ah. une petite pub du serveur et juste s'il y a une personne qui regarde ma vidéo et qui sait faire les skins donc c'est ah. bah, qui viennent qui viennent pour me créer un screen un skin donc mettez qui met son Skype quand euh, ah. qu'il me parle, il met son Skype en commentaire. dès qu'il m'a parlé que je lui ai répondu, il met son Skype en, commentaire, comme ça je peux lui... Euh, ah. J'enlève et comme ça j'ai son Skype, donc voilà. Donc, euh, alors les gens, donc là on se retrouve sur euh, donc pour le ah. petit... pour les petites protection de bed, donc allez go, on va partir. Donc euh, voilà, donc là, oh putain, ça va être chiant d'attendre, d'attendre, d'attendre, d'attendre. Donc les gens, petite ellipse on se trouve euh, tout à l'heure. Donc les gens là, ils ont bien terminé. Donc voilà, je vais mettre le team au Jurek euh, pour, voir un petit peu de tryhard. Si les gens ils tryhard ou si les gens ils sont cool sur le serveur, genre, oui Rex, bon, ça, ça change rien. Donc voilà, donc on va partir sur la vidéo. Allez. Donc là, Oh, elle, elle est bien, elle, est hmm. bien, elle est bien, elle est bien. Donc là, je vais aller direct essayer de péter son bête. Là, j'avais fait une connerie, là, je vais... Je hmm. vais... Tac, direct. Donc si vous voulez du skyblock, euh, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ah. Je verrai que vous voudriez faire du skyblock. Donc là, je sais, je pense qu'on va se prendre un, un truc euh, KB. Faut attendre 10. Est-ce qu'on les attend les 10 ou quoi Comme ça, on va faire des putains de KB, sa mère. Donc là, il est en train de se faire des petites améliorations. Hop, j'en ai 5. Ah. Ah. J'en ai 5, je sais pas si j'attends. Ça vaut le coup, j'attends. Je prends une épée, mais une épée, je trouve que c'est basique. Ah. Plus, de, trucs. Voilà quoi. Une épée, mec. Euh, qui prend des épées en 2000 bah, Bientôt 2018, les gens. J'espère que la rentrée, elle était bien, même si ça fait déjà deux semaines. Donc, je vais juste en même temps vous expliquer que je vais faire beaucoup de vidéos parce que euh, là, en fait, j'ai des, des, devoirs, donc voilà, j'ai des devoirs. Et mon père, il veut plus que j'ai ordinateur ah. pendant la semaine, donc je vais préparer, des, ah. de vous préparer des vidéos. Mais je vous dis pas qu'il y aura tout le temps des vidéos par jour, peut-être ah. maximum, euh, minimum deux par semaine. Donc voilà, deux par semaine, c'est quand même bien. C'est mieux que zéro j'ai toujours pas mon ah. PC, j'aimerais bien en avoir un. Donc merci de me, donner votre PC, ah. sinon je vous tue, ok Je connais le mec. Donnez-moi votre PC tout de suite, sinon je vous tue. Ok. Ok. créer une petite optie et pas mon Donc voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est le serveur, les parties se lancent ouf assez vite. je vais attendre qu'ils viennent. Allez, je t'ai appâté, mon gars, je t'ai appâté. Je t'ai appâté, et là, je t'ai tombé. Allez, là, là tu es obligé de revenir. Ah mais non, il est mort. Donc voilà, là j'ai un petit euh, slot en plus. Donc les gens, je fais juste une petite ellipse le temps que je règle un truc. Donc les gens, voilà, me que je suis juste allé prendre ce slot. Donc c'est juste un truc. Euh, voilà, que je suis. juste fait une petite ellipse pour pas que ça soit trop long. Donc là, on va prendre la petite On va euh, améliorer. On va Vu qu'on est aller au middle, Et voilà, donc c'est bon. on peut aller au middle. D'habitude sur cette map j'ai toujours gagné. Putain, que sa mère. Putain, mais comment je peux tomber sur un truc où je snipe On tout ça, ma gueule je serais pas refait. Ah, ah. Putain. J'ai pas besoin de ah. participer parce que là, on va être sur du plat, donc voilà. Ça laisse le temps aux autres de prendre. Oh, je vais tenter. là j'en ai deux. ah, j'en ai neuf déjà. Ah, y a personne qui est venu au middle. Oh putain, mais ça va faire un, putain de truc de psy. 19 19 les gens. En vrai, normalement, genre, gens euh, quand je viens, j'en ai 4. Et là, j'en ai 19. Waouh, c'est quoi ces balles Donc euh, venez sur serveur s'il vous plaît, ça serait marrant de voir des abonnés s'il vous plaît. Me laissez pas tous euh, euh, le... Là bah, je vais essayer de pas tomber, je vais même sneak sur des tournois. Je serais capable de tomber les gens. Donc là, avec ce que j'ai, je vais me faire. Comment C'est combien 12. Ah. Ah. En attendant les 12, je vais me faire forge. Ah non, ah. tiens, j'ai 12. Pile, pile. Tac. Hop, hop. 1, 2. Donc là, on va se faire un truc. Mais péter sa mère. Alors là, mais péter. Même les modos, ils une bonne tellement que je. <laughs> je cancer. 1, 2, 1, Dude. Je les middle, je pose ce que... Euh. je, vais, euh, ah. middle, après je, je vais former... Hop là. Deux, mais il n'y a personne qui vient middle. Je suis tombé sur une game de noob. De noob les gens. Ne croyez pas. je trouve que je mets... Oui, je trouve que je mets une mauvaise influence sur, euh, sur le serveur là. Et tous les modos qui vont venir, ils vont dire Ouais, c'est tes serveurs là, tu mets une mauvaise influence sur le serveur. Et personne, il dit que des. Oh, regarde, regarde ils, font un concours de nous. J'aimerais trop avoir un arc. Un arc, les gens. Je leur ai pété sa mère. Hop. Euh, Euh, non, je préfère poser. Hop, hop, hop. Ah. Donc voilà. Ah. Donc hop, je vais prendre ça, je ah. vais prendre renforcement. Je encore de l'option. Allez. Ah. On refait une dernière couche. Après, on met du bois. Ah. Ici, je vais mettre sur, sur ce que ah. j'ai mis. Donc là, je vais, je poser tout ce que j'ai. Je vais aller de l'autre côté. T'imagines quand il y aura les émeraudes upgrade Upgrade Upgrade. T'imagines wow, 24. Ah. je peux me faire un arc. Direct, un arc. Ça vous dit qu'on fasse après une, je ferai une vidéo où je suis avec l'arc et euh, bah je vise, genre je, suis que avec l'arc. Ah. genre j'ai joué un petit peu cancer avec l'arc. Très ah. une belle petite vidéo. Là, je pourrais faire vendeur de... de... Euh, euh, d'argent. Genre... Euh. Oui, bah d'argent. Je crois que c'est comme ça que ça dit, je me rappelle. <laughs> J'ai un commentaire. Il y, a... y a personne qui a fait des ponts, ma gueule. Je vais me ramener avec un arc si ça continue. j'imagine avec un arc, wesh. Ils vont mourir euh, en 2-2, wesh. Ah, ah, il y a un mec qui a fait un pont. Non, non, ça fait pas, ça se fait pas. Je vais pas les détruire sans bête. Ça se fait pas. Bon, je peux faire un deuxième tour, hein, et je crois vraiment qu'ils vont me faire Ça se trouve, ils sont pas en PVP. Mais pas Ah mais oui, mais j'ai mis Jurek. Je crois, je me rappelle plus que j'ai que jurés peut-être qu'il joue sympathique peut-être. Ah mais il y a... Il y le bleu est ce que je suis déjà passé par ici. Oh là là, fou, deux fois. les vais répéter mon ordinateur. Je suis tombé, Ordinateur de l'Halloween est égal d'idée. Ah. Ok, forge direct, euh, forge Là, faut que je pose là, ah. là, faut que ça fasse comme... Voilà. un petit peu compris, faut que j'aille chercher encore de l'émeraude. Oh là là. Ça va prendre beaucoup de temps. Même extrêmement beaucoup de temps. Je sais pas si on est en combien de P. Enfin, 72, 720 euh, P ou je sais pas combien. Allez. Euh, j'aimerais trop... Mais wesh, attends. S'il vous plaît, faites, faites, moi confiance. À chaque fois, je joue au milieu. Je vois le... <gasps> En plus, il n'y a plus de bête. Il n'y a plus de oh, Si là, je prends un arc. Là, je tue son ligne. <gasps> heureusement qu'il y avait ce bloc. heureusement que j'avais... Il y avait ce bloc. Ouf, oh là là. Excusez-moi pour le bruit si j'ai fait un soufflement. C'est comme ça que c'est dit dans les blés. D'accord. Le bleu, il fait quoi Il se prend J'ai l'impression que là on est dans un rêve de game. J'ai que les émeraudes du grade et là. Regarde, regarde Le verre, putain mais la vérité. Je suis tombé dans une game. Oh j'ai cru que j'avais plus de bête, je me suis dit. Parce que tout à l'heure j'étais le violet. enfin le rose. J'ai dit non mec j'ai plus de bed. Ah tiens tiens tiens, c'est une opportunité. Wesh. Wesh. Euh, mon, mon aim, elle était merdique. Non, non, non, non. mais non Mais mec Putain Vas-y, je me ramène avec tous mes, mes, mes trucs là. Mon bel couille, frère. Mon aim elle était merdique. Ah. Ah oui, il faudrait ah. quand même que je me prenne un petit peu de bloc. Ah mais c'est bon, j'ai ah. toujours le de... Non mais j'attends que ça sert à rien. Donc voilà, donc les gens... On a fait quand même une belle petite construction, j'aimerais juste qu'ils viennent. Venez PVP. Comment Je crois qu'on fait un Rumble. C'est marqué team. Euh... Euh, ouais, le chat. Changer de Chanel. Ça, je de de donc C'est pas grave. je vais mettre là. Oh le bâtard, le bâtard. Oh le bâtard. Allez, au revoir mon gars c'est pas, tu viens pas ici pour euh, jouer. J'ai une euh, petite, aux petites roulettes là. Enfin, je sais pas si c'est n'importe quoi. Mais tu viens pas ici pour rigoler avec moi, mec. Ouh, je, me suis dit, putain, peut-être que j'allais réussir. J'ai tenté tout pour le tout, les gens. moi, chez moi, on rigole pas comme ça. Quand je vois la poussette... Euh, juste envie de voir c'est quand ils viennent, ça va faire quoi. Ah. Ah. Ah. Donc attendez, je refais une petite coupure parce que euh, une petite euh, coupure de quoi Donc les gens, désolé. Euh, attendez, donc voilà. Il manque juste. Euh, attendez, je vais compter 1, 2, 2 blocs. donc juste 2 blocs je crois que c'est bon. Deux blocs, ah. ah Je suis déjà... Ah. 64. Ah. Ah. Ah. ah. Mais là, c'est pas une structure de, de pédale, là, les gens. Euh. Là ah. je peux. Là je peux. Là je peux. Là je peux. Ça sera là. Ah. Là. Euh, là je suis pas fermé. Tac tac. Ah. Je reste là-bas, je sert à rien d'aller. Juste essayer de les appâter les gens. Ah, mais j'ai ah. pas configuré ma touche pour voir de loin. Ah, ah. ah c'est bon, bon. Tac, hop. Ah. Et là, si ça, c'est pas parfait, les gens. Tac, hum, hop là. C'est ah. ah. ça les gens. C'est pas parfait. Et eh bah ben, donc, qu'est-ce que la vie ah. est sans ça quoi autre Ok, un émeraude. Et nous allons mettre touche. Il me reste juste un dernier petit truc à faire. ça pour pas que... Quand je voudrais passer, genre, euh, ça puisse me gêner. Ah. ah. Donc là, on va... Ah, Donc les gens, c'est ça. C'est pas une beauté pure. moi je suis obligé de gagner. Là, si je perds, c'est par une déconnexion, là, les gens. Juste aller appâter des petits Des petites pêches. Je vais même prendre les émeraudes. de lui dire au bleu que je suis là pour qu'il vienne. Donc c'est pas grave parce qu'on a rien, presque rien perdu. Non mais sérieusement, venez. Je fais une petite ellipse le temps qu'ils changent pas les gens et je vous rejoins. Donc les gens là, il y a destruction des lits dans 5 minutes vite, faut que pas un mec au les gens. <coughs> Sinon là, ça j'aurais servi à rien. Donc tout ce que j'ai fait, ça aurait servi à rien. Mon mais viens. Non S'il te dis-moi que tu viens, stop te vas-y, mais ça casse les couilles, donc les gens, j'ai eu un gros crash, mais on peut voir qu'ils ont eu peur de m'attaquer. Donc, oh putain, il Donc les gens, on va cesser sur cette vidéo. Donc allez, ciao, c'était l'Halloween. Je vous montre juste en même temps. Euh, nu... Ah ouais, quête euh, votre, ma, votre, map votre map. Donc venez voter les maps. Juste... Euh,